Argi zuru da bestei xa Peñarra zaila irakin balera Zaren hortzak ageri Ageriz irehen Tanaiago zuten gezurrak irentsi Segurtasun truke ez Hau ez da gelditzen Munduak biratzen jarraituko du Baina ez jarraituzkutatzen Honek zu ere right to bestaldera begiratuz, baina gure politiken zizareak. Azten direnean, benetako urakana sortzen da gerra. bam, bam, bam, bam. zubia Esaidazu nola lortzen dan bakea Ez badago justizia Pauso bat aurrera eta beste biatera Sistema honetan Danontzako egonda gehienak gosea Ez goaz